Thank you. Odpalę se kanaj, walę sobie kwas i liczę sobie hajs I już nie muszę kłamać, że jest nice, bo dookoła braci mam Balenciaga, Balenciaga Robię sobie drift w mojej RX-7 Mazda Balenciaga na